Il Buddha è stato anche chiamato il medico spirituale. Quindi il Buddha ha detto c'è questa nobile verità della sofferenza. La nascita è sofferenza, l'invecchiamento, la malattia, la morte. C'è un dolore, invece di ignorarlo, cercare di distrarsi, di ammettere c'è disagio, c'è frustrazione, c'è sofferenza. In qualche modo in questo momento della pandemia è come se all'umanità fosse meno concesso di distrarsi, è come se questo mm. problema che il Buddha aveva già individuato no? Mm, nel 500 Cristo oggi si sia, sia, venuto in primo piano, cioè non possiamo scordarci che in realtà abbiamo sempre paura di ammalarci e morire, soffriamo sempre perché ci ammaliamo e moriamo. Uh, diventa uh, molto più evidente e è, è un messaggio un, universale questo, perché anche, anche, le persone più benestanti, più fortunati, um, anche loro devono subire queste, questi cambiamenti naturali, uh, la vecchiaia, la malattia, la morte, um, la separazione da quello che si ama e di essere in comunione con quello che non si vuole. E questa è la verità, che non abbiamo un controllo completo su, su tante cose. Il potere della tecnica e anche il potere economico stanno cercando di avere un controllo sempre maggiore, anche il potere sanitario anche se poi di fronte al Covid eh, si è trovato disarmato, addirittura ci sono alcuni esponenti della, della, classe economica ambiente che addirittura mirano all'immortalità o comunque a evitare la morte, eh, che si possono curare con medicine molto costose, addirittura il Covid, sappiamo che Trump si è curato con medicine molto costose ed è potuto uscire prima de, di altri forse dalla malattia. Quindi eh, ci sta una disparità oggi dovuta al, al maggiore potere tecnologico-economico eh, di alcuni rispetto ad altri. Sì, um, però de devo dire che personalmente mi, mi, sento molto grato di vivere in questi tempi, perché se si immagina come sarebbe stato 100 anni fa o 200 anni fa, Adesso abbiamo antibiotici, abbiamo antidolorifici, abbiamo tanti, tante medicine che, che eh, rendono la vita più comoda, che possiamo usare per, per ridurre la sofferenza che sperimentiamo. Però non, nonostante questo, anche, anche quando siamo in piena salute, quanto siamo veramente felici a volte chi sta meglio ha un più basso eh, livello di tolleranza, so, una, una, più bassa soglia di tolleranza, cioè chi sta molto bene magari è infastidito da una mosca che entra dentro casa, <laughs> mentre invece chi è un senza tetto mm. eh, diciamo si mm. può infastidire perché per cose più perché mm, passa una pantecana, insomma un topo di fogna che è un po' peggio e magari hanno lo stesso grado di fastidio, insomma. Sì, infatti, eh, se abbiamo eh, la giusta comprensione e um, la prospettiva che la malattia è naturale, tutto quel che troviamo spiacevole possiamo essere più in grado di uh, sopportare pazientemente. avendo sviluppato questa via, questa comprensione, non prendiamo tutto a livello personale, solo io soffro, è un fallimento personale, tutti gli altri stanno bene. E questo tende di appesantire la nostra sofferenza. Quando vediamo la luce universale così, siamo più preparati. E, e nel frattempo anche sviluppiamo un senso di, di gratitudine, eh, di contentezza per le cose ordinarie, le cose che già abbiamo. Non le diamo più mm. per scontate. Sì, tendiamo di prendere tante cose per scontate, anche quando abbiamo abbondanza, abbiamo um, sufficiente da mangiare, abbiamo vestiti per coprirci, abbiamo un, un tetto sopra la testa, uh, comunque uh, possiamo vivere molto insoddisfatti e, e tendendo di proiettare la felicità nel futuro. E anche questa um, forma di economia che il consumismo eh, tende di rafforzare questo, l'idea che per essere felice bisogna avere i vestiti dell'ultima moda, l'ultimo modello del smartphone, e ci proiettiamo sempre nel futuro eh, aumentando i nostri desideri. E quindi nel, nel qui ed ora c'è un senso di, di mancanza, un vuoto che cerchiamo di riempire nell'acquisire, nel ottenere quello che vogliamo. E se non otteniamo quello che vogliamo siamo eh, frustrati, agitati, e, ma anche se quando riusciamo a ottenere que quello che vogliamo. C'è un momento di gratificazione, di, di sollievo, e, ma dura poco che c'è qualcos'altro di volere o, o, di non volere. E quindi eh, anche se facciamo una vita abbastanza fortunata di mai veramente mancare nulla e di non subire grosse tragedie, raramente siamo contenti perché c'è questo meccanismo che va, va avanti continuamente, sempre uh, eh, proiettandosi al futuro e prendendo per scontato quello che già abbiamo. Purtroppo l'economia oggi si basa, e la ricchezza si basa proprio su questo incentivare i desideri delle persone e la scusa è che effettivamente incentivando i desideri delle persone si muove l'economia e quindi si muove anche la ricchezza si dà più ricchezza a tutti quanti. Allora il Buddha come risponderebbe a questa, a questa necessità dell'economia, secondo te? Ma ovviamente i tempi sono diversi, eh, però eh, ve vediamo con molta chiarezza i, i, risultati di questo tipo di economia che si basa sempre sul produrre di più, che stiamo um, usando tutte le risorse naturali e stiamo inquinando il pianeta, e stiamo rovinando la nostra casa. E, e, ci sono ancora milioni e milioni di persone che, che mancano le cose di base. E c'è questa grossa disuguaglianza e possiamo riflettere su cosa abbiamo veramente bisogno e di accontentarci con le cose semplici. Um, ad esempio la, la, vita del monaco, il, il, il, Buddha ci ha consigliato di riflettere su quattro necessità per la vita, i, i vestiti, il cibo, un, un riparo, e poi medicinali per quando si sta male. E noi invece di um, cercare il meglio, di avere sempre di più, ci addestriamo di accontentarci con il minimo. Quindi il, i vestiti eh, nei primi tempi i monaci dovevano cercare pezzi di stoffa buttati via per cucire insieme, per fare gli abiti. E poi il Buddha eh, permetteva alle persone di offrire anche stoffa nuova, però la, la nostra riflessione è di accontentarci con quello che è reso disponibile. E col cibo mangiamo solo quello che viene offerto la stessa mattinata, tra alba e mezzogiorno. E così invece di dare importanza alle nostre preferenze, alle nostre opinioni, ci accontentiamo con quello che viene offerto apprezzando la generosità delle persone che offrono. E poi per il, il avere un tetto sopra la testa, la nostra riflessione è se non c'è una casa, una casetta, una stanza, possiamo ripararci so, sotto un albero. È più facile in India che, <laughs> che in <laughs> Europa, però come una riflessione, invece di Uh, dedicare tutta la nostra energia a, a, volendo avere sempre di più, sempre di meglio. Non ci porta veramente una, una felicità duratura. E ho sentito anche dei studi fatti uh, intervistando tante persone. Quando si ha le cose di base, avendo molto di più, non aggiunge alla propria felicità.